粗犷博小这些主装的风哈，那我今天要介绍跟刚刚是同一个 app，那个是 Google 里面出的翻译软体。那我们通通常在外出旅行，其他去到国其他国家的时候可能会带翻译机。那传统的翻译机里面其实就是中英文互换而已。那你如果去到不是英语系的国家，你连要输入中文，输入对方那个国家的文字都不晓得怎么输入。像我今年去韩国就用这样的 app，在自助旅行的时候就非常的方便。那刚。 上一组有示范到说用语音对谈的方式，可以把我们的语言声音换成对话方式。那除了除此之外，如果我们去到餐厅里面去点餐的时候，对方拿来的菜单全部都是对方的文字，那如果让我们可以很快的就可以去看得懂，它菜单到底是是什么样的菜，能够方便点菜。那我在这边示范一下啊，我在网络上找到一张英那个韩文的菜单啊，那我们在。 上方的语言部分，把它给它显示好。我们现在选的是韩文跟中英文部分，那可以选择上面相机的部分，好，那相机的部分你只要对，对对准菜单，然后对齐文字，用我们载具上面的，到家对不到家，好，好，那现在就开开始扫描。 扫描上面出来的文字啊，你只要拖移过去，好，然后它上面就会显示下面辣炒年糕，然后弯弯的大家， <laughs> 运动一下，运动一下，记住很健康，用那个是，OK 吧？好，所以我们就可以很快看得懂文件上面对方国家的语言到底是什么。 好，半比手画脚，半天也不晓得他在讲什么。好，那以上啊是我我给大家做的分享。好，一二三，来。